哪一天都可以，哪一天都可以，哪一天都可以，哪一天都可以。有我的留言吗？有我的留言吗？有我的留言吗？有我的留言吗？ 你一个人来吗？你一个人来吗？你一个人来吗？你一个人来吗？你没有问题吗？你没有问题吗？你没有问题吗？ 你没有问题吗？明天有空吗？明天有空吗？明天有空吗？明天有空吗？你在跟我开玩笑吧？你在跟我开玩笑吧？ 你在跟我开玩笑吧？你在跟我开玩笑吧？马上回来！马上回来！马上回来！马上回来！本性难移，本性难移。 本性难移，本性难移。有话直说，有话直说，有话直说，有话直说。收不收信用卡？收不收信用卡？收不收？ 信用卡收不收？信用卡可以保存吗？可以保存吗？可以保存吗？可以保存吗？别挑剔了！别挑剔了！别。 挑剔了，别挑剔了，别指望我，别指望我，别指望我，别指望我，不要上当，不要上当，不要上当，不要上当。 你搞错了！你搞错了！你搞错了！你搞错了！少来这套！少来这套！少来这套！少来这套！别让我失望！ 别让我失望！别让我失望！别让我失望！别太拘束！别太拘束！别太拘束！别太拘束！要写信给我。 要写信给我，要写信给我，要写信给我。来的容易，去的也快。来的容易，去的也快。来的容易，去的也快。来的容易，去的也快。 先到先得，先到先得，先到先得，先到先得，快点儿吧，快点儿吧，快点儿吧，快点儿吧，不要嘲笑我，不要嘲笑我。 不要嘲笑我！不要嘲笑我！给他点教训！给他点教训！给他点儿教训！给他点教训！饶了我吧！饶了我吧！饶了我吧！ 饶了我吧！帮我一个忙！帮我一个忙！帮我一个忙！帮我一个忙！英雄所见略同。英雄所见略同。英雄所见略同。 英雄所见略同。午餐我请你。午餐我请你。午餐我请你。午餐我请你。一而进，一而出。一而进，一而出。 一而进，一而出。一而进，一而出。请你再说一遍。请你再说一遍。请你再说一遍。请你再说一遍。 我付不起，我付不起，我付不起，我付不起。我不懂你说的，我不懂你说的，我不懂你说的。 我不懂你说的。我情不自禁。我情不自禁。我情不自禁。我情不自禁。我联系不上他。 我联系不上他。我联系不上他。我联系不上他。我发誓是真的。我发誓是真的。我发誓是真的。 我发誓是真的，我不是故意的，我不是故意的，我不是故意的，我不是故意的，我好沮丧，我好沮丧，我。 好沮丧，我好沮丧。视财如命，视财如命，视财如命，视财如命。保持联络，保持联络。 保持联络。保持联络。我去看看。我去看看。我去看看。我去看看。我带你四处逛逛。我带你四处逛逛。 我带你四处逛逛。我带你四处逛逛。我会留意的。我会留意的。我会留意的。我会留意的。 我为你疯狂，我为你疯狂，我为你疯狂，我为你疯狂。你吓了我一跳，你吓了我一跳，你。 吓了我一跳，你吓了我一跳，就当在家一样，就当在家一样，就当在家一样，就当在家一样。 我要流口水了！我要流口水了！我要流口水了！我要流口水了！没听说过，没听说过，没听。 说过，没听说过。我很高兴和你聊天儿。我很高兴和你聊天儿。我很高兴和你聊天。我很高兴和你聊天。 毋庸置疑，毋庸置疑，毋庸置疑，毋庸置疑。不经一事，不长一智。不经一事，不长一智。不经一事。 不长一智，不经一事不长一智。请一定要通知我，请一定要通知我，请一定要通知我，请一定要通知我。 他今天很忧郁。他今天很忧郁。他今天很忧郁。他心情不好。他心情不好。他。 心情不好，他心情不好。一说曹操，曹操就到。一说曹操，曹操就到。一说曹操，曹操就到。一说曹操，曹操就到。 习以为常，习以为常，习以为常，习以为常。这是个棘手的问题。这是个棘手的问题。这是个棘手的问题。 这是个棘手的问题，这太离谱了，这太离谱了，这太离谱了，这太离谱了。最好马上就走，最好马上就走，最好。 马上就走，最好马上就走。回头再说吧。回头再说吧。回头再说吧。回头再说吧。我们很快就知道了。 我们很快就知道了。我们很快就知道了。我们很快就知道了。真便宜！真便宜！真便宜！ 真便宜，真令人失望，真令人失望，真令人失望，真令人失望。我们正等着你呢，我们正等着你呢。 我们正等着你呢。我们正等着你呢。我应该怎么做？我应该怎么做？我应该。 怎么做？我应该怎么做？你怎么了？你怎么了？你怎么了？你怎么了？已成定局了。 已成定局了。已成定局了。已成定局了。我们全都赞成。我们全都赞成。我们全都赞成。 我们全都赞成。你要选哪个？你要选哪个？你要选哪个？你要选哪个？你有什么想法？你有什么想法？ 你有什么想法？你有什么想法？没有时间了。没有时间了。没有时间了。没有时间了。一如既往。 一如既往，一如既往，一如既往。你在想什么？你在想什么？你在想什么？ 你在想什么？